potřebuje všeho pod ním.

jasně jsme dneska vyhráli. To je asi každý. Jo. Tak. No, dáš, jo. Celý, vole. Ah! Ty vole! Co vysílá ČTčko? Eurosport. To bude... Na sport 1, začeč. Vyhráli, jo. Šuráci, ty vole. Jí hovno hrajou, ty vole. Jo, Litvínov, jo.

pozor